हेलो गाइस आज चाहिँ हाम्रो यहाँ क्रिसमसको अलिक सानो प्रोग्राम छ हो गाउँमा क्रिसमस चलिरहेको छ डिसेम्बर महिनामा होइन क्यारल खेल्नु आउँछ क्यारल हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी खाना दिने एउटा गाउँबाट हाम्रो हुन्छ नि त त्यही भएर बन्दोबस्त त्यहाँनिर हाम्रो फेरि ननभेज चाहिँ फेरि पुरै ननभेज हुनुपर्छ हाम्रो जे पनि सानो फेस्टिभल भयो ननभेज हुनुपर्छ हो यहाँ हाम्रो गाउँको दाजुभाइहरूले हाम्रो ब्रोहरूले चाहिँ ब्रोइलर छिल्दिरहेको छ ब्रोइलर हो अन्त यहाँनिर दिदी बहिनीले चाहिँ हाम्रो अब दिदीबहिनी अब भाउजूले चाहिँ फेरि सब्जीहरू अब फेरि आजको यहाँ मेन कुक चाहिँ फेरि म अनि गाइस यहाँ बनाउनु पर्नेछ हो हेर्नुहोस् ल आज पुरा अब टाइम छ हो आज के के हुन्छ हेर्नुहोस् अगाडि हेरौँ है मान्नु पऱ्यो सुक्खा चिकन मान्नु पऱ्यो सुक्खा चिकन अस्ति हाम्रो तिम्रो गरेको थियो नि त्यो के भन्छ तिमीहरूको हाम्रो उसमा जस्तो ग्रेभी बनाउनु पऱ्यो ग्रेभी अलग छ मलाई होइन बेसी पर्दैन काँदा प्याज छ होइन यो प्याज छ टमाटर छ टमाटर छ होइन अलिकति हर हरी मिर्ची छ हो हाम्रो भाउ चाहिँ फेरि के हो यो प्याज हो कि गोलबेडा हो लम्बेडा यहाँ फेरि हाम्रो यहाँ हेर्नु यहाँ हाम्रो भाउजूले फेरि के खाँदैछ के हो पापड सुरु गरिदिइहालेको अन्त दाँत भाँचेर बिस्तारै खानु हाम्रो भाउजूले फेरि पापड बनाइहालेछ फेरि हो अब खाना अहिले बनाउँछु नि त हेर्नु नि गाई खाना अहिले बनाउँछु नि त ओके पक्का पक्का हो कराइमा गरेकोले प्रार्थना मजाले एउटा हाँस्नु तपाईँको फोटो खिचिदिन्छु फोटो खिचिदिन्छु नि त तपाईँ त्यहाँ त्यहाँ तेल हाल्नु अब यहाँनिर ग्रेभी हल्का बनाइन्छ हो ग्रेभी भातमा हुन्छ सबै काम चाहिँ मैले गर्नु अरे नाम चाहिँ उसको अरे त्यस्तो पनि हुन्छ अनि खानु त मैले बनाएको खानु चिकन अन्त होइन खानु चाहिँ तिमी होइन खाने चाहिँ खाने तपाईँ हुन्छ भयो हुन्छ कहाँ थियौ तिमी तिमी कहाँ थियौ कहाँ कुक गर्दै थियौ मुम्बईको अब ट्यालेन्ट चाहिँ उसले आजको दिन देखाउँछ के त्यति साह्रो त होइन होला हौ हेडसेप त होइन होला नि त हाल्छौ आगो त फुक्दिनु नि सबै दिदी बहिनीले काटेको चाहिँ यहाँ चाहिँ बाठो भएर चलाउँदैछ है लिडिया आइब भन लिडिया उसको चाहिँ अब बिहे हुन आँटेको छ जनवरी छ तारिक सबैले गुड विसेस दिनुहोस् है लिडियालाई आउँछु तर मेरो त फेरि उयो भयो नि साथी भयो नि जाने भयो नि त जज अब के बनाएको थियो यो पाँच अलिक लतक्क हुनुपर्छ पिस्छु होइन एडभर्टाइज हाम्रो घरले गाइस हाम्रो काम चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू चलिरहेको छ हो यहाँ सब मैले चिकनलाई रेडी गरेको छु यहाँ चामलहरू छ हो चामल पुग्नु पर्ने चामल उयो गरम पानी धुने अरे नि त यो चिकनको हल्का फ्राई हुँदैछ हाम्रो हो आगोमै हजुर प्युर आगोमै चिकन अझै हुँदैछ यहाँनिर आइपुगेछ अझै आगोमा हामी पानी बनाउँछौँ आगोमै हो हजुर सबै कुरो आगोमा बनाउने हो भन्नु चाहिँ यहाँ खाना हुँदैछ हो सबैको खाना भइरहेको छ यहाँनिर भाउजू खाना कस्तो भयो आज आ भाउजू मिठो भयो भाउजू खाँदैछ यहाँ चिकन राइस हो दिइरहेको छ रातो आगो खाना कस्तो भइरहेछ भाउजू दामी है खानु मजा खानु ओदी बस्तीमा खाना भएको हो खाना कस्तो भइरहेछ दामी छ खाना खानु मजा खाना खानु खोइ तपाईँको उद्योग खोइ हाम्रो मोहित खाना कस्तो भइरहेछ खाना मिठो छ मजा आउँछ खाना खानु ल मजाले खानु ल ल सबै मिठो भइरहेछ खाना है सबै खाइरहेछ खाना हो हेर्नु हो यस्तो टाइम भइसक्यो रातिको हो क्रिसमस मनाइरहेको छ हामीहरू हेर्नु न बिहानदेखि सुरु गरेको ए हाम्रो फेरि मेरो फेरि भाउजूले खाना कति खान्छ यहाँ हेरौँ अब यहाँनिर लुक्दैछ भाउजू खाना कति खाएछ हेरौँ मासु खाने मासु खाने मासु ल्याइदिउँ डढेको भात दियो अरू खानु गएको छ त अन्त हाम्रो भाउजूले कस्तो खाना चाहिँ कस्तो भयो तर खाना खाँदैछ हो अलिक तर पातलो भएछ हाम्रो भाउजूले अटासपटो भइरहेछ डल्ले खोर्सानी आठवटा हो किन पिरो पिरो भयो पिरो लाग्यो है देवालमा देवा पनि हा गर्छ पुरा पिरो भएछ खाना मजाको भइदिरहेको छ खोइ मान्छेहरू मान्छेहरू हो सबजना हाम्रो गाउँको फ्यामिलीहरू क्रिसमस जस्तो चलिरहेको छ होइन भइरहेको छ है अँ हल्का लाइटिङ आएर यति यति यतिमा हुन्छ ओ कति पिरो छ आज खाना स्पाइसी हेप्पी छ नि है भइरहेको छ यो चिकन हो नि त हेर्नु यहाँ चिकन अब यहाँ चिकन छ राइस छ हो हेर्नु कर्जी मर्जी दाल है भइरहेछ यहाँ भाँडा धुने पुरा पुरा छन् फेरि भाँडा धुनुपर्छ केटीहरूले हो यहाँनिर खाएपछि धुनुपर्छ होइन त्यही त हजुर त्यस्तै हुन्छ सबै त्यस्तै हुन्छ सबैको त्यस्तै त्यही त लेडिज बस लेडिज बस अब त्यस्तो हुन्छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ हो खाएर उयो सबैजना आफ्नो खाना प्लेट धुनुपर्छ जसले जे खायो सबै धुनुपर्छ हो यहाँ हेर्नुहोस् इस्टु खाना कस्तो नानी मेरो मेरो नानी खाना कस्तो क्या मरिन हजुर फुड खाना कस्तो भयो यता हेर त नाइस भयो नि है किस्टु खाना कस्तो बनाउनु भन्छ खाना केही होइन बुढी भरियो मजाले है ल है हजुर food food is very fantastic होइन भेरी टेस्टी यम्मी न यम्मी न yummy food it's very yummy yummy it's very yummy कस्तो मिठो थियो खानाहरू होइन हेर्नु को को के गरेको यो गएको खाल लाने खाना खायो बोले ल म त्यस्तै हो त्यस्तै हो